עכשיו אני רוצה לגלות דבר שבעצם, זה אומר לכם שמה שאני אומר עכשיו זה סוד גדול, אני לא אומר את זה בבדיחה, אני לא אדם סתם אומר על דברים של סודות. מה שאני אומר עכשיו הוא סוד גדול מאוד, והיה אפשר שלא אגלה אותו בלי נדר לעולם לשום מישהו, כמעט לשום מישהו, אבל בגלל העוולה שלהם אני נאלץ לגלות את זה. אם אדם רוצה לזכות לעשות פיסים ונפלאות, הוא צריך להילחם בנצרות. אבל שלא יבינו אותנו לא נכון. לא הכוונה להילחם בבן אדם מסוים, לא הכוונה להזיק לבן אדם מסוים, הכוונה הלדת. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, יכירו וידעו כל יושבי תבל. שהם, שכל העולם ידע שהנצרות זה שקר, זה בלוף, זה פרקה, זה מפעיל, זה כמה שאדם יותר מתפלל על זה, עושה פעולות רוחניות לדבר הזה, זה הנותן את הכוח לניסים ולפלאות. וגם לזכור, כל פעם שמתפללים ברכת המינים ולמנשינים על תקווה בשמונה עשרה, לחבר חזק חזק שהדת של הנצרות היא לבטל מן העולם.